Oh. ॐ शं ॐ शं ॐ शिवशम्भुवो शम् ओं ॐ शं ॐ शम् ॐ शम् ओ शिवशम्भुः

प्रवेगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्बलम्बिताम्बुजं गतुङ्गमालिका मट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव शिव शिव शिव शिवम् ्रमन् निलिम्पनिर्झरी विलोलमि चिवल्लरी विराजमानमूर्दनी भट्ट किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम